啊，每到了学期的这个时候，我都会特别的感伤。现在眼前看到了这些瓶子，就是这个学期伴我度过的这个美国特有的这个内克果汁啊。想当年我就是因为喝到了这个果汁，就觉得一定要来美国，因为在美国就有这果汁喝，实在太棒了。但实际上来美国之后，就是经常会发生一些这个。 不太顺的事情，对，或者是考试这个有压力紧张的时候，那我就一定会喝一罐这个果汁。所以每个学期的最后呢，我就会在清算到底我这个学期喝了多少果汁，那就知道这个学期这个过得怎么样了。对，当然这个每一个果汁每一个瓶子的背后都是一段故事，都是一个这个。 一个这个怎么讲？孤单寂寞的晚上嘛，就是，唉，以前李白说这个“相煎一壶酒”，这个“独酌无相亲”，我这都是一壶果汁啊。好，这个废话不多说了，这个要开始这个扫屏大作战，就是要把这些瓶子呢丢到这个黑色的这个篮子里那这样等一下拿去丢才方便。唉。 哦，我这个摄影机都架不好，啊，这样还行。哎，差第一个又打了一个插板球，这个是黄金，手感不错。

是如此的这种难求是能进的，不是我们特别的顺。 爬进去！哈哈，爽了！哎呀，终于失手了！我他妈连续进球，终于到中段，好，中段，嘿，啊哈，真是的。 背后抛一直失误啊！看起来背后抛就真的是不行。嗯，手感好，哎有了。 都是哎，这边有一些还没喝的。啊，轮椅上。啊，好家伙！嘿，啊！哎呀，胯下换手，好哥！啊。 这今年的这个扫平作战，大概是没有去年版本的精彩了。去年花招比较多嘛，对，今年空间比较小，这个不过重要的还是这个瓶子的意义啊。另外这边这这边还有一些是这个还没开封的，我买来这个预计下礼拜会喝掉，但因为趁今天室友不在，赶快先扫平，反正也差不多了。 理论上是不会喝超过这个数量，应该这些个刚好够下礼拜用。对，啊，然后另外还有这个瓶子，这瓶子被我拿来装针灸针了，对，所以就是就是这样，就是那个都是针嘛，就是，就是这当然是不能丢的。好了，今年的少瓶大作战就到这边结束了，这个谢谢大家的收看。